Vocês conhecem o BJJ Cria? Sabe quem faz aquele trabalho maravilhoso? É, é essa fera aqui, ó. <laughs> Karine Chueng. Essa é a mulher, tá? É uma mulher que faz aquele trabalho maravilhoso, que dá todo o apoio e está fortalecendo muito a gente também do Favela Jiu-Jitsu. Uma parceria incrível, tá, galera? Uma parceria aí periférica e vem mostrando muito resultado. Pô, Karine, fala um pouquinho aí sobre o BJJ Cria. Fala um pouquinho aí sobre esse ano, né? Que a gente já começou a 200 uhum. por hora, não paramos, vários finais de semanas aí a gente tá em vários eventos, né? É verdade agora o pessoal tá me conhecendo, né? Mas todo mundo chama mano, mano, mano, mas sou eu, né, galera, que faço aí o BDJ Cria. Eu sempre falo nós, é, estamos no campeonato tal, por enquanto sou só eu, assim, né? Hum. Tem algumas pessoas, assim, que a, acabam me ajudando, mas é, tipo, pontual, mas sou só eu, mas eu espero aumentar, por isso que eu sempre falo em nós, é, a gente, é, porque não é pra mim, é sempre pros crias, né? Porque eu, eu não sou a cara da BDJ Cria, cria, mas eu penso que a de Cria pode representar ali todo mundo e eu só quero ajudar o esporte, os atletas, para para eles conseguirem né, ter uma mídia que, que esteja presente, mostrando o trabalho deles, dos campeonatos, enfim, tudo para agregar o jiu-jitsu. Isso, maravilha. Pô, não estava querendo falar. A mulher, além de filmar, editar e tirar foto super bem, também tá fala muito bem. É meio tímida nas câmeras. Tá, tá, tá, me <laughs> ajudando ainda. <laughs> Pô, cara, muito obrigado. Não, Gostaria agradeço, de agradecer também em nome do Favela Jiu-Jitsu. Não, eu sou muito fã, porque a Nico, não sei se você sabe, ela foi a primeira pessoa que me incentivou, assim, de, de dar o start inicial. Então, eu sou super fã dela, do trabalho de vocês, de todo mundo aí da Favela Jiu-Jitsu. Legal. Me né? inspirou, me inspirou. Legal. A Nico é uma pessoa incrível, né? É, Nico, pô, eu e Karina aí, né, ó, agradecendo de coração. Valeu, muito obrigado, certo? <laughs> Só os cria. Os